Alətlər panelində digər lazım ola biləcək komponentlərimizin biri də anotasiyalardır. O da öz daxilində qruplaşdırılmışdır. Callouts, Arrows, Shapes, Blur və Sketch. Sketch və klaviatura. Calloutlar, yəni sadəcə bir tekst olaraq bildirir, yəni tekst bildirir, fikir bildirir. Bunlar da basic, bold, yəni qalın, abstract və urban deyə qruplara ayrılır. Bunların ə, e, sadəcə zaman yoluna sürüşdürmə ilə yazılar və başqa məqsədlər üçün istifadə etmək olar. Nümunə olaraq birini zaman yoluna gətirək, ölçülərini dəyişək. və xüsusiyyətlərinə göz gəzdirək. Fiqurunu, kənarlıqlarını, şəffaflığını, rəng və qalınlığını dəyişmək mümkündür. Solundakı hissədə sizə yazıya düzəliş etmək mümkün İndi isə oxlardan zaman tunelinə gətirək və xüsusiyyətlərinə baxaq. Bu rəngin növünü, qalınlığını və şəffaflığını dəyişmək olur. Fiqurlar isə eynilə kallout kimidir. Sadəcə yazı hissələri yoxdur və ancaq fiqurun dizaynını dəyişmək mümkündür. Oxlar da, fiqurlar da kallout kimi dörd qrupa bölünür. Basic, Abstract, Bold və Urban. Blur isə istənilən əraziyə, sahəyə vurğu vermək və ya blurlamaq üçün istifadə olunur. Baxaq nümunələrə. Bunun, məsəl üçün, rəngini və digər xüsusiyyətlərini də dəyişə bilərik. Nümunələrə baxaq yenə. Sketch və Motion Bu hissədəki komponentlərdən istifadə edərək, sıfırdan yazılaraq başlayan bir komponentlər düzəldə bilərik. Nümunələrə baxaq. Bunun qalınlığını, vaxtını və rəngini də dəyişə bilirik. Və sonuncu, klaviatura düymələri. Zaman tünelinə gətirək, xüsusiyyətlərinə baxaq. Style yerində stilini dəyişə bilərik və keys yerinə isə istədiyimiz klaviatura düyməsini sıxmaqla orada avtomatik yaza bilərik. Məsələn, həmin yerə gətirək, sadəcə A hərfini sıxaq və gördüyünüz kimi ekranda sadəcə A hərfi yazılacaq. Bu anotasiyalar. Növbəti videoda isə artıq biz keçidlərə baxacağıq.